大家好，今天是二零二二年二月二十七日啊。我想这两天呢，不可避免的要谈到这两天最热的一个热点呢，就是俄罗斯入侵乌克兰的这个事件哈。我自己也是花了很多时间在关注、在跟踪这个事件的这个发展。今天这期节目在这么一个特殊的时间，首先呢，表达一下我对这个乌克兰人民吧敬意。另外呢，其实我想呢，我个人是觉得。 对他们表示谢意，就是说，他们真的是在我们这个时代，我们这个世界，呃，站在这个对抗野蛮、对抗愚昧、对抗这个疯狂的这个最前沿。可以说呢，是他们的牺牲，不光是为了这个乌克兰人民的这个安全、还有独立、还有自由。对于我们世界上，呃，在世界任何一个角落的任何一个人，他们实际上在保卫我们。目前，我们所有的投资者可以预见到的就是。 明天一开市，星期一二月二十八号开市的时候，一定会有一场血雨腥风。 因为周末这个事件，包括这个战事，还有国际社会的这个各种转变，真是瞬息万变，简直是目不暇接。资本市场一定会会有一个消化这些消息、消化这些变化的一个过程，几乎可以百分之一百的肯定。那么星期的股市会是一场血雨腥风，但是呢，比起这个股市的血雨腥风，我想提醒大家说的是，其实我们真正的威胁还真的不是在投。 投资这一块，而是现在面临的就是有一个疯子，他在他的手已经放到这个核按钮上面了。这个实际上不光是乌克兰人民最大的威胁，更是欧洲人、全世界人民最大的威胁，就来自于这个疯子。那让我们祈祷也好，希望也好，国际社会的各种力量啊，能够包括俄罗斯本身的稍微还有一点人性的人们、人民们，能够阻止住这个疯子他这个疯狂的行径吧。 啊，我们这不是一个政论的频道哈，但是这个政治现在已经是这么大一件事情摆在面前，我们不可能呃假装它没有发生。那我们在这么一个背景下呢？ 如果这个疯子他没有最终按下那个核弹的按钮，整个的世界经济还会在运转。唯一区别的呢是，就是在这个事情过了以后，整个的世界的格局会有一个翻天覆地的变化。呃，有很多东西呢，我们可能现在还看不清楚，但是呢，可能有一些事情现在就已经可以看得很清楚。最简单的就是油气行业，因为在俄罗斯入侵乌克兰的这个背景下，这两个国家呢都是一个主要的石油和天然气的生产。 当然还有其他一些的大宗商品，包括麦子啊、玉米啊、葵花籽儿啊，还有一些矿物的生产。当然，我们今天只讨论这个油气的问题。那么，一个呢，就是因为这个战争会直接对一些这种设施会造成损害；，另外呢，就是包括对这个区域内的一些基础设施，包括交通管道的一些损害。更重要的呢，就是现在欧美啊，以及几乎是全世界对于俄罗斯的这个制裁。 那么会导致它，就算它能生产出来，它也很难卖到国际市场上。不是说这个世界不需要石油、不需要天然气，而是呢，对于这样的一个这个邪恶的这么一个组织吧，我们宁愿牺牲掉一些我们这个世界经济的一些需要，但是我们也要让它能够得到它应得的那份娃娃。那么这里的这个投资的逻辑呢，就是说很简单，由于这个物理上的损失，以及由于欧美。 对俄罗斯制裁的一个结果，最终导致了一个总的结果，就是在国际市场上会损失掉俄罗斯的生产的油气这一部分的供给。同时呢，这个世界的需求实际上还是在稳步复苏。而且你要考虑到，如果这个战争在短期结束以后，还有一个这两个国家甚至不知道未来会怎么走哈。我们姑且说战场就是在乌克兰的话，那么还有一个乌克兰的一个重建的一个需求。所以实际上需求。 是在恢复，甚至是在增强，而供给呢是一个减少的这么一个趋势。在这种不平衡下呢，一个非常简单的结果，大家都可以预测到的，就是油气在未来的几年，甚至一个相当长的时间里，石油和天然气会变得越来越贵。当然，这个论断呢，我们实际上在去年的十一月谈当时呃呃美国跟欧佩克在油价问题上的这个博弈的那期视频里，实际上已经做出了一个判断，包括当时我给大家的建议。 建议也是，一个是大家可以少量的配置一些油气的，不管是生产商的股票，还是说一些油气服务公司的股票。那么，由于油气行业在未来五年、十年甚至更长时间可以预见的这个景气，呃，那么投资这些行业是应该是比较安全。另外呢，就是我当时在去年十一月的视频里也明确的指出了俩地方是可能未来世界上比较危险的两个地方，其中一个就是乌克兰。 那么另外一个呢，当然就是以色列，就是因为这些生产油气的国家呢，又往往是一些，就是像俄罗斯这样的国家吧，它是总是对有一些领土上的野心，所以就造成了在这些地区呢，呃，由于他们赚到钱了呢，他们就没有别的事情可干，对不对？吃饭睡觉打豆豆。那对于俄罗斯来讲，它的豆豆呢就是乌克兰；对于中东来讲，他们的豆豆就是以色列。去年十一月呢，跟大家说呢，这两个地方呢会比较。 危险。那么，当俄罗斯的生产的天然气卖不到国际市场上，造成了国际市场的天然气价格一定会暴涨的情况下，那么一个很自然的一个想法就是，我们想看一下，从世界范围内有哪些主要的天然气的生产公司。那么，如果我们能够，我们能够识别出这些主要的天然气的生产公司，那么由于未来。 天然气必然会面临一个价格上涨的一个环境，那么这些生产天然气的公司，理论上讲应该就可以获得更多的利润，反过来，他们的股票呢也应该值更多的钱。我就做了一些啊研究吧，基本上呢，在全球的范围内生产天然气的这个厂商呢，基本上可以说是呃主要有七家。那么当然呢，首先这个数据呢是二零二零年的数据，那么还没有二零二一年最新的数据。 但是多数情况下呢，因因为这种数字的变化不会说是一个特别完全跟前一年不一样的，那么呃大概率的话呢，可能有一些微调，比如说有一些家会增长一些，增长的比其他快一些呢，也许名次上有一些小的变动，但是总的格局应该不会有一个特别大的变化。那么另外一个呢，就是这里面的数据呢，因为我看到的数据有一些公司呢，是它直接就展示出来它全年生产的天然气的量。 有一些呢数据呢是每天生产的量，我做的呢就是把每天生产的量呢成了一个呃三百六十，那么我想你三百六十五呢可能有点太激进了哈，虽然有可能这个像这种生产是有可能是三百六十五的，因为它像这个油井也好，这个气井也好，它一旦把那个阀门打开，它也不一定就会说周末再把它关上哈，然后礼拜一再开开。那么如果我这个假设呢离的现实。 是太远了，大家可以给我留言。但是呢，我想，因为多数的数据呢都是从每日的产量，然后把它乘以三百六十，可能会有一些算的稍微多一点。不过呢，各家都多，所以呢，大家看一下就不用太纠结于这个准确的数字，而在于它的这个比例就好。那我们可以看到呢，在全球范围内最大的天然气生产商是埃克森美孚，它在美股的代码是 XOM，它呢每年能够生产差不多是叫三万。 亿吧，三万亿立方米。那么排在第二呢是英国石油 BP，它的产量呢是两点八万亿左右立方米。荷兰壳牌它的代码是 SHEL，它的产量跟呃 BP 呢不相上下吧，可以说是两万，也差不多是两万八千呃亿立方米每年。Total 就是又叫道达尔石油啊，它的代码 TTE，它的产量呢比前面几家呢稍微少一点儿，是两万呃六千亿立方米每年，排在第。 第五的就是雪佛龙，呃，CVX，我们在前两个星期也介绍过这这只股票，它的产量呢就比前几家要少不少，但是也是两万亿以上了哈。那么接下来两家呢，就是相对呢就不是那么多了哈，它大概也就是一一千三百多亿立方米，那就是中石油，股票代码 PTR。另外就是沙特阿美，它大概是在天然气呢是两千零五十吧，两千零五十亿立方米每，当然后最 后这两家呢，实际上也是呃体量非常庞大的油气公司，但是呢，他们可能专注于石油、原油的开采生产，天然气呢可能比那几家要少一点。那么基本上呢，这个就是全球最大的七家天然气的生产公司。我们在这个排序里头呢，可能会想，那么我们就应该去投资它尽可能多的，对不对？我们可以选前头的这个呃埃克森美孚啊、BP 啊、Shell 啊来投资，这样我们就能从这个。 呃，战争的导致的天然气价格上涨中能够获利，对不对？但是呢，其实是有一个问题的，为什么呢？因为这里面天然气的产量呢，是它在全球的产量，这个叫成也萧何，败也萧何。那么这些跨国的天然气也好，石油的生产商，他们很多是在俄罗斯啊，都是有大量的投资的。也就是说，他们有相当一部分的天然气的产量实际上是来自俄罗斯。那么也就是说，那部分产量呢？ 会由于俄罗斯受到了制裁，而那部分石油他们也获得不了利润。所以的话呢，那我们要看一下的就是他们这个各家在俄罗斯的投资到底有多少。那么基本的逻辑就是，如果他在俄罗斯投资比较多的话呢，基本上我们可以认为那部分投资就是在未来的若干年里头就会变为亏损，或者说至少不会给他带来呃营业收入，因为你没法卖。 甭管你的开采量在俄罗斯有多大，对不对？你卖不出来。虽然你是个跨国厂家，但是由于你是在俄罗斯生产的，那么就受到整个世界的一个抵制吧。所以你实际上是那部分，你要不你就后来你就不开采了，因为反正你也卖不出去。或者呢，你就是开采出来，但是卖不出去，结果都是一样的。那么我们下面呢就可以看一下这些家里头哪些家呢对俄罗斯投资最多。我找了一下呢，没有找到特别准确的他们各。 各家在俄罗斯的天然气啊行业的投资，但是呢，有一个比较近的一个，相当于基本上可以近似的给我们一个这些公司在俄罗斯投资的一个概念。那么就是这篇文章，也就是前天礼拜礼拜五的时候呢，C N N 的一篇文章，就是分析了一下在俄罗斯投资最多的这些公司。 那么它呢是按照这个各大洲的这种跨国公司来分的，可以看得很清楚。欧洲对于俄罗斯投资最大的是巴斯夫，那么这是一家德国的这个化工巨头了。排在第二的就是 BP，那么就是英国的这个石油公司，它在呃俄罗斯的这个国家石油公司 Rosneft 里面。 拥有百分之十九点七五的股权，所以这个是相当大的一一个投资了。那么再有就是 Coca-Cola 这 HBC，这是它的那个装瓶厂，但是这个呢，跟我们今天的题目呢关系不大。达能是啊食品 n g 呢是法国的一个 utility 的，那这个也 make sense，utility 嘛，它就是提供天然气啊，或者是电也是一样，也是用天然气来发的。所以呢，这些这些公共事业公司呢，它向上游去投资来来提高它的利润也好。 降低它的风险也好，这也是很正常的。那么再往后呢，就是啊，纳斯利、雀巢，还有其他的一些，这个是雷诺啦。 啊，劳斯莱斯啦，Safra 呢，这是一个喷气发动机制造商。再有一个，又是一个油气公司 Shell 壳牌，它在这个叫萨卡哈利二的呃液化天然气项目里头占了百分之二十七点五的份额，那这个也是相当大了啊。它这个相当于一年有呃，这是多少？一千，差不多一千一百万吨的原油，这应该是。哦，它还参与了北溪二号，那么北溪二号现在暂停了以后，对它也是一个损失啊。Total。 道达尔，道达尔呢是这个法国的公司，那么它也是在这个俄罗斯有巨大的投资啊，包括在这个 Novatek 里面的百分之十九点四的份额，以及在亚马尔呃液化石油气项目里面占百分之二十，又在 Arctic 这叫北极液化石油气项目二期里面又占二百分之二十一点六，还在在岸海雅嘎这个油田又占百分之二十的份额，还有其他。 加一些，所以你可以看出来，法国对于俄罗斯的投资是相当的多的，所以是占的份额是也是相当多，所以你也就不奇怪。那么在这个战争爆发之前的这段时间啊，马克龙也好，德国的这个总理也好，都是非常啊。当然，一方面他们是欧盟的主要的龙头了，但另另外一方面，你也可以看出来，那么马克龙实际上他也是知道自己在俄罗斯的这个投了相当多的钱，所以他也会代表他的这。 这个国家来保护这些公司的投资哈，所以他一直在斡旋，想试图想和平解决这件事情，当然最后失败了，失败了就有失败的结果，对不对？这又是这个 Uniper，又是这个德国的公用事业公司，那么也参加了这个北溪二号。那么，那么刚才我们提到的这几家就已经啊，一个是英国石油、壳牌石油、道达尔，对不对？这三家都在这里面有巨大的投资，也就是说他们就会受到非常大的影响。那么从美国的这个角度呢？ 啊，埃克森美孚呢已经在俄罗斯投了二十五年了，有一千多名员工，他在俄罗斯是有自己的分公司的。那么在这个萨哈林一期里面占了百分之三十的份额，还有一些其他的项目，所以他的这个投资也是比较多的。GM、麦当劳、马德莱斯、奥利奥做奥利奥的。那么美国呢，基本上就是埃克森美孚。那么亚洲呢，主要都是一些日本的一些公司了，包括丰田。而这个不是我们今天的重点了。那么现在回来过来。 来再看一下，考虑到这些在俄罗斯投下巨资的这些油气的巨头，他们的投资会怎么样呢？其实这个结果来的非常的快。我是在呃礼拜天我就看到一条简讯，非常的及时哈，就是这个 BP 已经呃决定它要卖出它在 Rosneft 那百分之十九点几的持股了。这个实际上是来自于政治的这个压力，也就是说英国政府直接要求呃英国石油公司要解释它跟俄罗斯石油。 关系的这个到底是怎么一回事儿？当然谁都知道是怎么回事儿了，但是因为现在已经这个世界正在巨变之中，所以呃这有一个站队的问题，所以 BP 公司呢在这个压力之下呢，直接就决定说我这个我们要卖了，我们要把这十九点七五的这个股权都卖了。虽然呢它预估的话呢可能会导致损失，直接损失是两百五十亿美元。因为实际上是这样，现在这么一个世界环境下，你现在来。 来卖，首先来讲，你卖给谁，对吧？因为谁也不会买的，因为谁都知道那个石油，你石油也好，天然气也好，你生产出来，你只能供俄罗斯自己用，对吧？俄罗斯就那么就那么点儿的 GDP，它就需要那么点儿石油，而且它又到处都是石油。这在石油在产地，呃，甭管是什么吧，任何一个商品在它这个最丰富的这个产地，实际上是卖不出钱。的。所以呢，任何人想接这百分之十九的股份的时候， 他都会掂量一下，那么到他手里的，他也没法把它变成钱，那么所以就是很难买。那么很可能最后呢，就会贱卖给一个，比如说俄罗斯本地的，或者是或者是跟俄罗斯有一些关系的这些这些集团也好，但是你的折扣肯定会非常的大。说你也许就只能卖出你真正市价的百分之三十，甚至百分之二十，我想都应该是阿弥陀佛了，因为在目前这种情况下，实际上在俄罗斯。 司的这些投资，你几乎可以认为它已经一分钱都不值了，因为你，你一个生产石油的，你石油生产出来卖不出去，那你这有什么价值呢？而且不光是这个原因，还有一个原因呢，就是你看它，就是今天的消息呢，俄罗斯也已经开始禁止出售俄罗斯的公司的股票，也就是说你不许撤资了，你要买可以，你要增资可以，但不许走了，资金已经想跑，现在来不及了。所以这些呢，你你也有时候你也可以看到这些欧美的这些跨。 公司啊，就是为了挣这最后一个铜板，有的时候经常会在这种地缘政治事件里头非常狼狈，也就是呃这么一个原因。另外，从 BP 这个角度讲，你看他说俄罗斯石油公司的油气储量占到 BP 整个储量的一半儿，那么产量呢占到它总产量的三分之一。当然，这个呢是石油和天然气加在一起，那就是说它俄罗斯境内的这些产量占它整个产量三分之一。那么一方面，你这三分之一的 产量在未来的三五年，甚至到十年之内就没有价值了，因为你产出来的卖不出去。另外呢，就是你即使未来天然气的价格上涨，你本来是应该能够多赚钱，那么你实际上只有你三分之二的产能，也就是在俄罗斯以外的那部分，才能够从这个涨价之中获得利润。所以你就是你能够在这个过程中增加利润的能力也被大大的削弱了。所以呢，这就是 BP 的这么一个情况。那么其他。 课间呢，目前呢还没有消息出来，但是我相信呢，就是就是一个早早晚晚的事儿。那么在不出意外的话，在未来的这个星期，会有更多的这些，呃，不光是油气厂家了，可能包括其他行业的一些。 包括我们刚才说的一些啊，食品啦，这个食品应该不会，但是化工是有可能，有一些化工的巨头也应该会逐渐的撤出俄罗斯。我们在未来的一个星期应该会听到更多的消息。那么我们刚才说的那些油气厂家都很可能会，他要么呢就是宣布呢他会卖出卖出他在俄罗斯这些投资的这些股份，或者呢他就可能索性就直接就计提了，直接就 write off 这部分资产，因为他也就已经死在那儿了。 就是说，呃，那么所以考虑到这些，在呃这些各家巨头在俄罗斯投资的份额呢，我们重新再来看一下刚才那个表，那么大家就可以看到，埃克森美孚在他那儿，我们刚才看到他投资也很高，对不对？所以你虽然天然气上涨对你是一个利好，但是你比如说，我记得他刚才有百分之三十多的一个股份在一个大的项目里，那么你就是一个一加一减，所以对你来说呢，对埃克森美孚来讲也不是不一。 一定能从这儿，因为你赚的还是未来的钱，就是说未来如果你价格上涨，然后你又继续能生产出来那么多，那你能赚。但是你现在在俄罗斯的资产，马上就是就是立刻的就变得一分钱不值了。所以实际上短期来看呢，它一定会有一个暴跌，然后在中期、长期以后再逐渐的恢复。同样的，BP 也是这个剧本，壳牌、道达尔都是这个剧本。 所以最后我们看一下，最后剩下谁了呢？这。 前五个巨头里头就剩一家雪佛龙。所以我们刚才看雪佛龙呢，反而在俄罗斯没有太多的投资。那么你要是这么来看的话，在这前五家里头，显然赢家呢就应该是雪佛龙。那四个呢，短期来讲呢就是输家。那么中期呢可能会慢慢的恢复。所以我们分析到这儿呢，我们就不得不叹这个感叹这个巴老爷子这眼光儿，这分析哈，这个前瞻性。 你不服还真的是不行。你看他挑了这么多、这么多的石油巨头里面，他重仓，包括我们刚看到十三 F 报告里头，他又增了大概几百个亿吧。上上一个季度，雪佛龙的持仓应该是他的前五大呀，还是前十大的这个持仓。所以呢，你看老爷子这个这个眼眼光还真的是挺毒的。那么另外两家，中石油和沙特阿美呢，因为他这个。 就是天然气的产量没那么大呢，总的来说呢，不是就不会特别的像前几家受的影响这么大。那么这么分析下来呢，基本上我们可以认为，在这个俄罗斯入侵乌克兰的这个政治事件的影响下，这些石油在这些跨国石油巨头里面，雪佛龙应该是一个赢家。那今天呢，咱们就聊到这儿，感谢大家收看，让咱们一同祝愿这个乌克兰人民能够呃，尽。 尽快的战胜俄罗斯侵略者，啊，重新恢复到这个和平的生活中。谢谢大家，咱们下期再见。